Dhe buri, shini to ati. باب كان أستمع فريتو از أخفنت از أسنشم أزم جيلم جيلي أري که مجيلم من خوی یا هاي من هم هفجين أخويا هاي مزاروكيت هاي او تدفت سرو به مفری ما تو نشی تلفون کی جیب کی ده هم پله تنه من عادت بید اگر دراستی باب از نزانم تو بچی وصی نسو تو بی وصی دزانی پیچه کار رزیل باب خوی پیر بگیره چون که اگه تو رزیل منگیری کرتج رزیل تنها گیرید یا باش تره و از ویره در کمش برکت زنم دی و افناکا کرد به جمعت همی تشتاده ای گدهد جاک رابه جاک رابه از این میشیلم جاک رابه از این میشیلم جاک رابه من گود ده از این میشیلم اوی جای میشیله مامن چو گوده ده؟